तो क्या चाल सतरीकाल मेरा नाम है सागर और आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है तो आज एक और न्यू वीडियो लेके आपके सामने पेश हो और जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है दाना भाई का न्यू ट्रैक आया है 333 मुझे नहीं पता किस मैटर में क्या है 333 303 उनका पहले आ चुका है आज से लगभग छः आठ महीने पहले 333 क्या है मुझे नहीं पता सो so, अभी एक डेढ़ घंटे पहले ही आया है और आज मौका मिला मेरे को पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई वीडियो आई है एक डेढ़ घंटे बाद में वीडियो बना रहा हूँ तो so, उसके लिए भी थोड़ी सी खुशी हो रही है सो so, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रेडी हूँ सब्सक्राइब कर दो आ जाओ यार but you, but you, but you, to me. But you, but you, but you, but you, to me. But you, but you, but you, but you, audio. But you, but you, but you, but you. हमें ना कहती बात करो ना पड़े जो महंगी बात गली में वेरी के वेरी के गले में मैंने अकेला सोच मेली साथ ठहरना कह दी सी मेरी स्टार्ट तो कितना ज्यादा मतलब जैसे स्टार्ट किया तुरंत वैसा जैसे उनका फ्लो रहता है ब्रो यार क्या दिसी मेरी जान मुट्ठी से गायब मैं तेरी बसेली चाट जैसे गायब दिखाओगे लहरदात मेरी मान किया ना मैंने ये पहली बार फैंस जाने मेरी कुबत अस्थाई मैं की ध्रुपत बेवक्त उठे सुबह जोने डूबता सूरज जिले के खूबसूरत शुभकाम क्या बात है भाई मतलब स्टार्ट से ही क्या बढ़िया मतलब एक फ्लो पकड़ा हुआ है कितना ज्यादा क्लियर जा रहा है यार एक नंबर यार होता है गोरख बेवक्त के मिलेगा मंजिल को शुक्र मैं वहां था ही नहीं उन्हें लगे मैं हूं करूं भूतों से मैं हुकूमत हां मजबूर हूं ब्रो मैं लगता कंजूस हूं जो ओ भाई क्या बोले हां मजबूर हूं ब्रो लगता मैं कंजूस हूं जो अरे बाप रे मतलब मैं मजबूर हूं कि कंजूस हूं बिकॉज वो लग, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ किसी चीजों को लेके बहुत पर हूँ पैसों से बंदे पर देखे रंग रूप तू तो घेरे मुश्किल जब मुझको किसको पता कैसा महसूस हो क्यों दूसरों से अपने दूर हो वारा मैं और मशहूर प्लूटो आ हाँ। बुद्धि घुटनों में मारूं तभी लेग्स भी बुद्धि इतनी शार्प केवल गिनती भूलूं रैप्स की ज्यादा लाइन सुनो बुद्धि इतनी शातिर केवल गिनती भूलूं रैप्स की फक डैम ही बताए हर कोई पैसा टाइमिंग सेक्स के कर फ्लेक्स टू इम्प्रेस बट यहाँ बात है इम्पैक्ट की जल्दी पता मिलू खड़ा दे दे तारीख पता लड़ता मरा तो मैं मरा जैसे बाली मरा जाने में कितना पानी में तो ले लड़का मरा जैसे मरा जैसे बाली मरा A few moments later मैं तो लेता मुझको क्यों नहीं बचा कर सकता तू कुछ नहीं फिर जाड़े सर पे क्यों झूठी हवा शब्द और एक्सपम दोनों छूटे बिना पूछ के आप ऐसे मैं बाहर जैसे लौड़ा होता छूट में एक बाप का ना मैं भी चाटू खुद ही नीचे थूक के जो दोनों में से एक ए बाप का ना बच्चा अगर झुक के नीचे थूकू चूस मतलब वर्ड प्ले देख रहे हो कितने ज्यादा खतरनाक कर रहे हैं भाई एक भी तू निकले एक ही घूट में क्या कुछ करना ना ये समझे बच्चा बात को दिमाग की थी गलती तूने डंडा मारा हाथ को पूछ मेरा पैर तूने दोषी माना दिमाग की गलती तेरी डंडा मारा हाथ को माना सांप को खर्चे खुद के महंगे फिर क्यों छोटा समझे बाप को इज्जत माटी की माँ की फिर मेरी याटी की बाकी लाठी जो बापू की पात्र वो भी है तारीफ की बातें सुनू मैं चालीस की छोड़ पर फिर लावारिसी यारी में बोतल बाजी पर रोज अच्छी लगती ना बारिश भी लेंगे टाइम चक देर तेरे वैम का लेंगे टाइम चेक देने तेरे वैम कट तेरे वैम कट बढ़ते दे चौबीस घंटे मुछाते ही रैन हाथ चंडीगढ़ से नैनगढ़ काला आम शहर तक दवा दारू कुली बॉय खाते अपन रैम कट सुन के जीना सीख तू कमजोरों को भी दिला जीत प्रॉब्लम्स फकम मेरे गीत जैसे शिला जीत रैप जैसे बिना बीट प्रॉब्लम फक एम मेरे गीत जैसे शिला जीत डैम मतलब शक्तिशाली वाह जैसे बिना मीट हिप हॉप मेरे बिना जैसे पीठ होगी बिना रीड कंधे पर ना हिप हॉप जैसे मेरे बिना मतलब पीढ़ मतलब हिप हॉप के बिना भाई अपना जैसे बॉडी रीढ़ की हड्डी के बिना शेट कितना ज्यादा खतरनाक डिस्क्राइब किया है यार मना है थकना देखा एक सपना रूप दिखा दू मैं अपना भक्त पर किया तूने उतना तपना कदम ना रोको मैं अगला भले ही पहुंचू मैं मंजिल तक ना साली कमियां थी मेरी और कान पे कदम ना रोकू अपना चाहे पहुंचू ना मंजिल तक बहुत बहुत आला बहुत कान पे गाना तो सीख लिया तूने डसना मेरा तरीका नपता दानव कभी ना नकली कोट्स को मैं छोड़ूंगा बकरा बना के बली का छाती चौड़ी तनी हाँ तू डरे मनी मनी ना तू तट पर कैसे ना पे तल गहरी बहती इस नदी का होगा इसी साल में हो सक्सेस दोनों हाथ में होगा मेरे साथ में सक्सेस दोनों हाथ में आए हाय हाय इसलिए मेरे बाजू पे तो ऊपर कर दूं चाट के धरती कर दी गीली इस टपकती मेरी लार ने मैं सच में बन गया कुत्ता कुत्ती कला के इस प्यार में खत्म हो गया क्या बात है भाई मतलब सबसे पहले स्टार्ट जो था वो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे टाइप का स्टार्ट होगा फर्स्ट थिंग सेकेंड मुझे लगा कि ये एक म्यूजिक वीडियो है मतलब दानव भाई भी अपने को दिखेंगे वो मुझे लग रहा था लेकिन लिरिक्स वाले थी कोई दिक्कत नहीं थी आखिर सुनाई तो आखिर वही तरह से जो वो गाते बहुत बढ़िया लगा बहुत सारी लाइंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी बस वही रहता है यार आजकल ना गानों में भगवानों को देखना बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है तो मत किया करो कोई गलत तो नहीं था भाई लेकिन मत किया करो बिल्कुल भी जान रहे हो यार कैसी सिचुएशन है जैसे देखो कृष्णा और मुफार का हुआ ज़बरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है आ, क्या नाम है उनका उन्होंने तो खैर बोला था लेकिन इन्होंने नहीं बोला लेकिन फिर भी यार लोग आजकल कुछ भी लेते हैं आजकल सच में कुछ भी लेते हैं तो कोई भी किसी प्रकार के मत लिया अगर नाम ठीक है तो मुझे तो पर्सनली गाना बहुत अच्छा लगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा स्टार्टिंग से ही मतलब नेक्स्ट लेवल थे यार और दानव भाई का 303 आया था यार उस मुझे लगा कि हो सकता है उससे रिलेटेड हो कुछ नहीं था 333 बहुत अलग है ठीक है तो मुझे तो ट्रैक बहुत अच्छा लगा आप बताना आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना एक जो पैराग्राफ था जो तीन तीन लाइन का आना था सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा मुझे तो पूरा का पूरा गाना ही अच्छा लगा तो आप लोग बताना कि आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस में चाहिए और सब्सक्राइब कर दो चैनल को मैं आपके लिए रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और अब करो भी यार नीड भी अपने को क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस अब अपन लोग अपलोड कर चुके हैं और टाइमली ला रहा हूँ ऐसा भी नहीं करता कि चार दिन गायब पाँच दिन गायब रोज़ ला रहा हूँ एक आध दिन छूटता है तो फिर दूसरे दिन डालता हूँ पक्का और कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार वीडियोस बनाऊँ सो सपोर्ट करते रहो यार और थैंक यू फॉर वॉचिंग बस यहीं तक अगर आप लोग आ गए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार बाकी मैं तो आपको हमेशा मिलता हूँ यहीं मिलता हूँ कल भी यही मिलूंगा तब तक के लिए प्लीज़